Tem lobo? Direito. Tá, abriu, hein? Dois. Mais um, mais um close. Plantando, plantando. Verão. Plantando. Chegando. Tem bug, Cara, eu só vi que jogando a 8, você para, velho. Parece que dá um flick. Boa. Boa. Tá de alto, tá de alto. Boa. Boa. Bora. Aham. Uhum. Voltando. Tá pra você. Nunito. Tem um pra você, Renan. Vamos, vamos, vamos. Cutting their vision. Tem arma aí? Boa. I'm here. Face your fear! Banheiro. He does this in his sleep. I'm actually doing while sleeping. Because I just woke up. parado. Sombrinho parado. Brim, Brin parado, Ruka. Prepare for Hellfire! Dois estão pra trás. Tem na rede. Dois. Também. Fuck. Down. Bring them down. Reloading. Smoke Smoke's down. My down. Go, go, go, go. I have the spike. Pego até tempo. Ganha, How is going to I call it Safari, bro, honestly. I never know what's gonna happen, to be honest. Some weird people all the time. A few moments later. Oh shit. Take hold. Sei lá, velho. Que Not sure. Goodbye. Pegou a Bora, bora, bora. Calma aí, espera juntar todo mundo. You're not. Boa, vou deslocar a bomba. Pode ter pro banheiro. Three souls. Burn here. Beleza, hein? Boa. Ah. Out of charges. Não, B2A cara, quanto... Tem trocar aqui. Vai batalha, vai batalha. Prepare for Hellfire! Ah, The Rush! Spikes down! Ai... Ah, mano. Holy f... Bro. Fez choque e pegou a arma. Né? Deixa os caras entrar, eles é. é. botam a gente rápido. Vai, Harden, Harden Dervish. cutting their vision. Can someone help me? Hello, holy Nobody helps me. Nobody. No. But I'm like. Cutting their vision. Raise dead. Boa, boa, boa, boa. Pelo pique. Agora a gente vê o que faz aí. Só joga junto agora, joga em dupla. Fica desconfiado. Vamos voltar? Vamos voltar no arczinho? Banheira é nossa, a gente tem que voltar. Né? Que volta, volta, volta, volta aqui, família. Volta, volta. Sova dronou, sova tá mesmo. Maior flash. TP e o sova A. Sova tá na A. Dronou da A. Ruka, Ruka, tá bom. Aí é o do A lá. Ruka, Ruka. Boa. demais, né? Bora, bora. Ah, empata ah, fiz bad. Ah. bro. Guys, guys, guys, guys. Like my comp games, is, like I've been losing so much. I won three yesterday, and lost three yesterday. Like my comp games have been absolutely bullshit. Like all of them. I don't get it, man. varanda lá. Ó, oh, meio, meio, meio. Insecto. Vem, vem aqui, garagem. Aberto lá. Ah. Abriu? Menos 40. Ah, aberto lá, aberto lá, Enemy spotted, mid. Holy f***. calma, calma. Sleep, brother. Boa, boa. Are so fucking good, Oh my god. drop. esquerda, já. 88 e 60, Matou. Tá no, acho que tá no peito. I'm dead. Ai, I'm still hungry. Oh, foi é bomba, jet bomba de alta. Bomba de alta, bomba de alto. só. logo agora. Pegar esse Cara, bem. É A base. Enemy down. Tô tagado, Pode, ter subido. Ai. Matei a Viper. Boa. Só. Espera um pouco, vai, vai voltar o bagulho. Look at this kill, bro. It's fucking disgusting, I swear, I understand he's 9-5. Like, but you don't need to steal a kill, my guy. What? Why you didn't click any video? What are you waiting for? Did, did you also drop the like in this video? Ah, points.